Приветствую на канале Шарабара. Без понятия, почему я решил это так сказать, просто потому что. Продолжаем тему драконов. Почему бы и нет? Тем более есть о чем поговорить. Но сейчас будет классификация. Итак, всех драконов можно разделить на три группы. Восточные, европейские и псевдодраконы. Особенность всех восточных драконов – отсутствие крыльев что не обязательно сказывается на их возможности летать. К примеру, тибетские и азиатские луны прекрасно рассекают небеса. Европейские драконы обязательно обладают крыльями. У всех подобны крыльям летучих мышей. Не все европейские драконы умеют летать. Например, Накер, К, Кэта, не другая буква, К. Так вот, он летать не умеет, но при этом крылья у драконов этого вида имеются, пусть и рудиментарные, то есть они утратили свое изначальное предназначение. Сложность обычно возникает с третьей, последней группой, псевдодраконами. В чем же причина, помимо несуществования? Так вот, эта группа объединяет в себе драконов, не похожих на всех известных. Именно поэтому отличительной особенностью псевдодраконов является непохожесть на драконов других групп. Так, если драконы восточной и европейской группы обязательно рептилии, то псевдодраконами являются существа, имеющие характерные признаки других существ. Чтобы верно определить вид дракона, необходимо Первое. Посмотреть на крылья. Если их нет, то это восточный. Если есть и напоминают летучую мышь, то это европейский. Если же крылья дракона напоминают оперение птиц, бабочек или фей или все вместе, это псевдодракон. Второе. Посмотрите на дракона в общем. Если похож на рептилию или отдаленно напоминает динозавра, это восточный или европейский. Имеет черты схожи с млекопитающими, другими животными, не рептилиями или вообще существами. Кенгуру, допустим. Почему бы и нет? Может вепрь? Собака? Фея? Why not? то это псевдодракон. В современном мире такого, кстати, дракона не существует, ну, вдруг бы вы подумали иначе. Он сплошь состоит из костей, или же, например, это еще дракон-призрак. Так вот, это тоже псевдодракон. Договорились? Договорились. Третий Оцените размеры дракона. Человек в разы меньше – это восточноевропейский, человек немного больше дракона или сопоставим. Перед нами детеныш восточного европейского, либо это псевдодракон. Зависит уже от территории наблюдения и всего прочего. Такая вот забавная классификация. Конечно, когда речь шла только о делении на восточных европейских и псевдо, это еще куда не шло, но... Но дальше вот эти вот э, три пункта. <laughs> Думаю, по моим комментариям, небольшим таким вот интонацией голоса, понятно, моя реакция. Кстати, постойка, постойка. Ну-ка, второй пункт. Схожие черты с млекопитающими. <gasps> Мамма мия! Минутку. Локи, Локи, ты псевдодракон Локи. Что ж, только что мы поняли, что мой кот псевдодракон. Это прекрасная новость. Ну, продолжим. Теперь же предлагаю отойти в сторону и взглянуть на другое. Делить дракошек по цветам, целостности, состоянию живой, мертвой и всему прочему не будем, ибо тогда можно насочинять тысячи видов, ну или около того. Пойдем немножко другим путем. Как мы уже знаем, драконы, пожалуй, один из самых популярных мифических существ у большинства народов. Могучий, ужасный, весьма кровожадный, но при этом все-таки невыразимо прекрасный. В различных частях света драконов представляют по-разному, и поэтому они иногда имеют весьма существенные отличия друг от друга, как внешне, так и по характеру но их общими чертами, как правило, являются рептилоподобное строение тела, феноменальная неуязвимость, часто магические способности и умение управлять стихиями. Классифицировать этих легендарных монстров весьма сложно, потому что даже в одном регионе местная мифологическая традиция может содержать описание до нескольких десятков видов и подвидов драконов, причем в разных источниках описание даже одного и того же вида может не только не совпадать, но и быть прямо противоположным. Да я это сейчас специально быстро так прочитал, не обращайте внимания. К тому же, любимый многими из нас жанр фэнтези, особенно мною, за последнее время внес в и так-то весьма непростую ситуацию с драконьим бестиарием свои собственные коррективы, щедро добавив в него еще пару сотен самых разных драконовидных бестий, от призрачных и магических до металлических киберпанковых. Посмотрим на некоторые виды. Гивр. По внешнему виду гивра легко принять за огромную змею, поскольку у него нет ни лап, ни крыльев. Но голова у него типично драконья, очень массивная, с рогами-шипами и характерной такой вот бородкой. Чешуйки у гивра, в отличие от большинства других драконов, совсем мелкие, почти рыбьи, до 1 см в длину. Их цвет может варьироваться от грязно-бежевого, зеленого до голубого и синего. Кожа гивра выделяет ядовитую слизь, и поэтому если ему вдруг вздумается забраться в колодец, вода там будет надолго отравлена. Вообще же гивр предпочитает жить в укромных местах со водой, в небольших прудах, болотах и так далее. Эти драконы неразумны, но при этом очень злобны и прожорливы, поэтому часто нападают на домашний скот и людей. Особенно опасны из-за своей внезапности. Их трудно заметить заранее, они отлично сливаются с фоном. Линдворм очень похож внешне на Гивра. Он, ну, тоже змееподобен. Однако есть несколько серьезных отличий. Голова у него меньше и чем-то напоминает птичью. На ней имеются такое вот роговое образование, которое немножко похоже на загнутый вниз клюв. Ага. А кроме того, у этой рептилии есть две небольшие передние лапы, на которых она, тем не менее, может передвигаться со скоростью бегущего пони как-никак. Живет линдворм в небольших углублениях в земле, в степях и пустынях Центральной Азии. Длина его составляет 9-11 метров. Цвет чешуи бежевый, песочный, иногда зеленоватый или коричневый. Он тоже неразумен, питается исключительно мясом, жертв обычно удушает, но на людей нападает довольно редко за что ему спасибо. Накер. Накер. К. Напоминаю. Еще один дракон серпентоид. Ну, подобный. Главное отличие от Гивра и Линдворма – наличие двух пар коротких лапок. Но зато на них имеются мощные когти. Опасно. И очень маленьких, возможно, рудиментарных крыльев, которые не позволяют летать. Длина тела до 9 метров, окраска а буро-красная, коричнево-зеленовато-синяя. Селиться предпочитает в старых колодцах, больших норах, изредка выбирает пруд. Желательно, чтобы поблизости было много зайцев, кроликов или других небольших животных, которыми этот дракон обычно и питается. Но иногда, в случае особой нужды, он может нападать на домашний скот и людей, особенно детей. Еще одна особая черта Накера – ядовитые клыки, которые убивают мелких существ сразу на повал, а крупных парализуют на период там до 5 дней. К слову, наличие внушительного количества извилины серого вещества под вопросом. Азиатский дракон, в отличие от большинства западных, чаще всего абсолютно не агрессивны. Они, напротив, мудры и дружелюбны. И да, они обладают разумом. Изображаются они по-разному, то с массивной верблюжьей головой, то с узкой длинной мордой и высунутым змеиным языком, то с большими ушами и так далее. Но в любом случае китайский, японский, корейский и другие азиатские драконы всегда имеют длинное, до 12 метров, змееподобное тело с четырьмя когтистыми лапами, на голове рога и лохматая грива, а также весьма заметную бороду. Их окрас чаще всего бывает желтым, у королевских драконов он золотой, красным, голубым или белым, редко черным. Это, кстати, такие немногочисленные злые азиатские драконы. У них нет крыльев, но они способны парить под облаками, поскольку повелевают погодой. Живут они в чистой воде, в реках и озерах, иногда в море, питаются жемчугом и драгоценными камнями, могут исполнять желания людей. Главное, чтобы не как исполнитель желаний в одноименном фильме. Двигаемся дальше. Морской дракон. Понятно из названия, они живут в море. Могут погружаться на весьма значительную глубину, но предпочитают проводить время на поверхности. Там можно найти намного больше интересных занятий. Многие морские драконы разумны, некоторые даже умеют говорить и любят общаться с командами проплывающих мимо кораблей. Общение может заключаться как в выползании на палубу и внимательном изучении всего, что есть на корабле, так и в реальных беседах с моряками и требованиях оплатить пошлину за транзит по водным угодьям данного дракона любым способом случае же агрессии со стороны моряков, такое может случиться, морской дракон может убить несколько человек или разбить корабль ударом хвоста. Ну или, например, еще перевернуть его. Длина морского дракона бывает немалой, до 15-20 метров, почти мегалодон. Цвет от бледно-голубого до зеленовато-синего и просто синий. Чаще они не имеют конечностей, иногда еще встречаются небольшие лапы с перепонками. Питаются главным образом рыбой и морскими животными. Амфиптер Классический пример – это пернатая змей Кецалькуатль, один из богов ацтеков, тоже серпентовидное, змееподобное. Тело этого дракона покрыто длинными, до 15 сантиметров, чешуйками, действительно больше напоминающими перья. Кроме того, у него есть два больших, тоже оперенных, крыла, способных поднимать его высоко в воздух, а также совсем небольшие, неразвитые лапы. Длина тела до 14 метров. Голова небольшая, без рогов и бороды, но с мощными челюстями. Окрас а амфиптера чаще всего зеленоватый, но встречается и песчано-желтый, ржавый, синий и даже радужный. Помимо Центральной Америки, амфиптеры обитают также в Африке, в долине Нила. Гнездятся они, как правило, в зарослях камыша по берегам рек и озер, часто на небольших островах, питаются мясом и рыбой. На людей сами не нападают, но на агрессию отвечают весьма жестко. По некоторым сведениям, амфиптеры способны атаковать, выдыхая огонь. Ледяной. Данный дракон невероятно красив но и смертельно опасен. Его чешуя, похожая на кристаллы льда, в ясный день ослепительно сверкает, а в сумерках сливается с окружающими тенями. Ох, как красиво. Длинное, более 9 метров, тело с четырьмя лапами имеет белую, очень редко с голубым или розовым оттенком окраску. Кровь ледяного дракона прозрачна и имеет свойства кислоты. При попадании на кожу человека обжигает ее. Главная опасность этой рептилии – ее ледяное дыхание, которое способно за секунды однажды обратить любое живое существо в промерзшую насквозь глыбу. Ледяные драконы разумны и мудры, они совершенно самодостаточны и даже эгоистичны. Никому не привязываются и поэтому никогда не собираются вместе. Очень редко заводят пару. Логово они устраивают чаще всего в леднике или на айсберге. Отлично плавают, мигрируют из Арктики в Антарктиду и обратно. Питаются крупными морскими животными, дельфинами, касатками, моржами, тюленями, гигантскими кальмарами и далее. Иногда белыми медведями. Виверн одно из самых злобных, жестоких и агрессивных существ, хотя и имеет зачатки интеллекта. По строению тела похож на огромную хищную птицу. У него есть две мощные лапы с кривыми когтями и два крыла, на верхних концах которых тоже имеется по длинному подвижному когтю. Но голова Виверна типично драконья, с двумя-четырьмя рогами и шея длинная и гибкая. Еще более длинный и гибкий хвост оканчивается внушительным жалом с острой кромкой, которым Виверн способен не только проткнуть свою жертву, но и сильно изрезать ее, или даже пробить на вылет. Окрас варьируется от грязно-коричневого и темно-зеленого до синего и черного. Обладают весьма острым зрением, способны летать очень высоко и быстро, при этом искусно маневрируя в полете. И поэтому в них трудно попасть копьем или болтом из арбалета. Но я знаю одного чувака, который очень метко метает ледяные копья. Слили, правда, его бездарно, но это ладно. В длину может достигать 15 метров, высоту 6. Гнездится он главным образом в горах, на отвесных скалах, в пещерах и так далее. Питается травоядными животными, часто уничтожает целые домашние стада, не брезгует и человечиной. Европейские. И, наконец, самый распространенный дракон. Классический европейский. Почти все классические драконы весьма умны, но все равно очень часто они кровожадны, жестокие и подлые, ибо привыкли считать себя высшей расой земных существ, которым все позволено. Многие умеют и любят велеречиво говорить. Внешний вид классического дракона в принципе нам всем известен. Их размер в среднем 14-15 метров, 4-5 в высоту. Огромные треугольные или ромбовидные крылья позволяют им летать далеко и быстро. Они способны выжигать своим огненным дыханием целые деревни за пару секунд. Иногда делают это без особых причин, просто, просто по приколу. Классический дракон использует драконью магию для охоты, например, может загипнотизировать или телепатически приманить жертву. Опять же, забавы ради. По некоторым сведениям, европейские драконы способны на время принимать человеческий облик. Живут классические драконы в основном в больших горных пещерах. И опять же, как всем известно, собирают там всякие блестяшки, драгоценности со словами «Моя прелесть». Вообще же какой-то определенной классификации толком нет. Точнее, их просто много разных разновидностей. Драконов можно делить по особенностям, частично их уже перечислил. По стихиям – облачные, огненные, глубинные, туманные, солнечные и все в том же духе. По цвету, полагаю тут э, не так все понятно, там белый, черный, красный и далее, далее, далее. И далее по всему вот спектру из всех цветов пройдитесь. Можете перечислить в комментариях весь спектр. Удачи! По признаку металла – стальные, ртутные, серебряные, медные, золотые, железные и пошло дальше в том же направлении. А также по признаку драгоценных камней – янтарные, сапфировые, изумрудные, рубиновые, бриллиантовые и погнали. Поэтому вот, данное видео получилось эм, как мне представляется, каким-то юморностебным, несерьезным с чего бы вдруг, да? Но надеюсь, что вам было интересно и оно вам понравилось. Если понравилось, поддержи лайком, если не понравилось, тоже поддержи лайком. На сим же позвольте откланяться. Пойду я фигачить Медира, сволочь.